alasan itu kita akan mereaction sebuah video di mana Ustadz Nazri Johani ini ya di hadapan Yusuf Azmi Yusuf Azmi yang kita kenal sebagai artis di Malaysia ya kan membawakan sebuah nasihat yang berjudul Ya Rasulullah langsung saja kita play videonya guys let's go Alangkah indahnya hidup ini Andai dapat Allah sedap tatap wajahmu Kan pasti mengalir air mataku Kerana pancaran ketenanganmu Alangkah indahnya hidup ini Allah Andai kekuatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu Allah ya Rasul Allah ya Habib Allah tak pernah ku tatap wajahmu Allah. ya Rasul Oke, okay, disitulah guys cuplikannya daripada Ustadz Nazri Johani yang memang sedap suara dia. Dan Allah Akbar memang Saya tak faham juga lah kenapa beliau ni ah, keluar daripada Good Brian Saya tak faham Jadi jom kita langsung tengok guys Eksklusif daripada channel ustadustadah.com Kenapa saya keluar daripada Raihan Jom kita tengok videonya Let's go 10 tahun saya tak jaga Facebook saya sebab saya tak suka benda tu hmm. Oh saya tak saya bukan orang yang mm, suka populariti. Oh, yang dan oh, okay. terasa diri popular tu tak ada. Jadi kalau orang kan sanggup jaga Facebook, Instagram, dulu-dulu Twitter, hmm. apa friends dulu Facebook sebelum Facebook. Sanggup jaga lima akaun tau nak untuk nak popular. Hmm. Saya tak peduli Facebook. Buat lepas tu tinggal. <laughs> Buat tinggal. Buat tinggal. Jadi selama saya dalam raihan Ustaz Saya tak pernah senang hati Walau pergi luar negara jauh-jauh Lagi seminggu nak pergi ini ke Sebulan ke Saya dah susah hati dah ni Nak jauh jalan jauh Ya Allah Kerja Kerja Bukan populariti Bukan macam orang Wah nak pergi Perancis Oh hebat ni hmm. Betul lah secara logik Dia betul lah Siapa nak bawa gua pergi sana Suka-suka hmm. Ini orang bawa Panggil Saya tak ada perasaan tu Yang ada dalam diri saya termenung menung, nak kerja aku nak jalan ni jadi selama saya dalam rehan saya tak pernah macam banggakan diri dan saya tak suka benda tu saya selalu berdoa ya Allah kalau ini bukan tempat saya keluarkan saya dengan secara baik selalu saya berdoa gitu tiap-tiap hari hampir tiap hari punya saya tak saya tak nak benda tu lalu berdoa ya Allah saya tak suka tempat ni hati saya tak tenang saya minta lah keluarkan saya baik-baik dari sini sampai berapa tahun uh, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ha, ini dah 8, 17, 18, 19, 20 lebih 10 tahun 13 tahun atau 14 tahun saya di dalam rehan tu baru Allah jawab sedangkan apa saya cakap dengan orang insyaAllah hidup mati saya ni saya akan hmm. berjuang sama rehan tapi diam-diam saya berdoa ya Allah keluarkan aku baik-baik kat sini. Hmm. Tapi saya cakap dengan orang betul lah. tanggungjawab saya dengan saya. cakap, InsyaAllah, hidup mati saya akan berjuang dengan Raihan. Tapi dalam hati saya, Ya Allah, kenapa saya selalu susah hati kat sini? Dan 2006, kawan saya telefon. Balik dari konser terakhir saya daripada Raihan live adalah di Kanada. Iaitu bulan oh, 12 Kanada, 2005. Itu konser terakhir live. 20 hari di Kanada. Hmm. Wow. Dari sana balik sejak uh, Malaysia Belum habis tahun lagi kami balik sekitar, uh, Belum habis bulan 12 lah kami balik tu Kawan saya telefon Ustaz Ali Mabas oh, Ah ha, Dia telefon saya Nazri Abdullah pun telefon saya Nas Tolong bah kami sini Tolong kami buat dakwah di Sabah Kami pergi surau ni Dua orang, tiga orang, lima orang nak datang Agaknya kalau kau datang ni InsyaAllah datang kok puluh-puluh orang, ratus-ratus. Tu kalau dah bawa, bawa city lagi lagi banyak kot. Ya dah. Mampus nak bawa city tu, bayarlah dua ribu datang. <laughs> Jadi saya terfikir, ni tempat lahirku, negeri ku, betul lah, aku tahu kekurangan di sini. Hmm. Memang saya tahu. Dulu detik saya masuk Islam, saya buat keputusan apa Ustaz? Saya dah tengok orang Islam macam mana kat sini. Hmm. Islam atas Islam, jadi amalan mana, ilmu mana, kekurangan sangat. Hmm. Lepas tu saya buat keputusan nak mengucap kalimah syahadah tu kata ya Allah kalau aku pilih Islam hari ini aku tak nak jadi orang Islam yang hanya sekadar nama aku hmm. akan cari Masya. aku akan belajar cari ustaz dia belajar sehingga sekurang-kurangnya saya boleh baca Quran dan saya tahu tentang ilmu ini itu saya punya janji dengan Allah SWT sebelum saya mengucap kalimat syahadah hmm. saya nak ucap nak pergi itu belajar Quran ustaz tu tak benarkan saya kau bukan Islam kau tak boleh baca Quran bapak saya suruh saya tak nak jadi orang Islam oh. Ha. nah. Jadi eh, pergi rumah ustaz dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey, eh, kau buat apa sini? Belajar Quran lah. Eh, mana boleh kau bukan Islam? Hai, satu kampung tahu tak aku tak nak Islam? <laughs> satu kampung dah tahu Nazri tak mau Islam. Hmm. Dia belajar kena tahu. Ah, tak apa kau masuk je kata. Kau fikir kalau kau nak, kau nak belajar Quran ni, kau jadi Islam. Kalau tak, kau duduk-duduk je lah sini dalam saat tu lah waktu saya buat keputusan kawan-kawan saya baca Quran, baca ikhrok tapi duduk-duduk itulah janji saya hmm. kenapa saya tahu sabah ini memang kurang dari segi ilmu dan amalannya hmm. jadi bila kawan saya telefon tolong kami dakwah baru saya ingat balik saya reply balik oh yes hmm. ini perjuanganku okay, di sini Allah tapi saya pergi tu puluh hari cakap dengan Rehan, aku nak balik Sabah dua puluh hari cuti ya mana ada cuti Rehan, setiap minggu ada show oh. Dan dia orang tak beli nyanyi. Ha, oh, ya. Hmm. Penyanyi dalam tu siapa? Saya lah yang penyanyi. Betul, Dan penyanyi ni tak ada macam mana? Hmm. Berantakan lah dia nak menyanyi, nak hmm. sambut show macam mana? Tapi benda tu saya tak fikir. Hmm. Yang saya fikir, saya balik kampung cuti. Hmm. Nanti nak pergi tolong orang buat dakwah je. Itu je lah hati saya. Mm. Eh, balik kampung. Dah lama tak balik kampung. Itu pun dah enam tahun saya tak balik. Oh. Allah. Saya balik-balik. Adik saya yang kecil, tinggi gini. Dah tinggi gini. Saya tengok anak siapa mak bela ni? 6 tahun tak balik. Tengok pergi dekat mak. Mak. Ni anak siapa mak bela? Adik kau lah bodoh. <laughs> Astagfirullahalazim. Ya. <laughs> 6 tahun tak balik. Hmm, sibuknya Ustaz. Ha, jadi 20 hari straight 20 hari lah Rehan marah dengan saya sebab susah menyanyi, tak ada penyanyi. Saya tak fikir langsung sebab saya ingat saya balik bercuti dan Allah. Lupa pula yang Rehan tu still every week memang hmm. ada show. Pasal lah orang menyanyi sendiri dengan kemampuannya. Jadi de- dekat 20 hari itulah. Lepas 20 hari lepas solat asal kita tanteng inilah. Ah, saya duduk ni. Nak balik rumah. Duduk duduk. Tidak Ada yang bisik telinga saya. Hmm. masuk sampai ke hati. Nazri teruskan kerja dakwah ini. Tapi ingat, yakin dengan rezekiku. Dia kata teruskan kerja dakwah ini. Tapi ingat, dia kata, kau kena yakin dengan rezekiku. Yakin dengan rezeki? Oh, kalau aku teruskan, aku kena tinggal rehat. Oh, patutlah kena yakin rezeki. Nanti aku nak hidup macam mana? Ah. Kalau nak rehat, pergi show sana, show sini. InsyaAllah ada duit lah. Tapi kalau sendiri, macam mana nak hidup eh? Betul lah dia cakap, yakin dengan rezekiku. Okeylah, tak apa lah dah masuk ni dah kira jadi hidayah lah ha, okay. dah berubah diri ni dah jadi Iron Man dah ke Superman kan ni balik Superman dah ni telefon kawan aku nak balik KL ni nanti aku nak jumpa dekat surau bandar Sidang Masalah okey semua ah, kawan dah marah dia 20 hari <laughs> tak balik 20 hari nak show pun susah dah marah habis-habis pun okay. tak tahu pun saya tak tahu pun dia marah balik rumah jumpa mak mak benda nak dekat dengan mak ni nak minta restu saya nak berhenti rehan oh nak buat apa saya kena saya mau buat kerja dakwah lah di Sabah ni tolong Sabah ni gini gini gini ah, dari kau lah banat ah, mana yang bagus kau kau buatlah ah, mama kan tak tahu apa apa ni orang tua kan tahu apa anak suka bagus ah, buatlah nak balik KL jumpa dekat masjid tu jumpa lah kawan cik orang datang ni muka yang tak senang hati tu lah dia muka pun bukan okay. seorang sahabat yang eh Nas eh kau tak balik tak ada macam tu datang je duduk Assalamualaikum ni aku nak cakap ni aku rasa kalau aku tetap di sini dan aku selalu tak ada aku menyusahkan ni jika kamu susah tak ada penyanyi jadi baiknya saya berhenti kamu carilah pengganti saya. Ha, lepas tu jawapan dia apa? Kamu nak berhenti? Berhenti je lah. Hmm. Ha, jadi, okey lah. Kalau dah macam tu, dah. Ya? Habislah cerita tu. Rupanya kawan memang marah sungguh kat saya sebab hmm. nak berhenti. Tapi tak ada pun satu kata yang... Cuma. Nah, janganlah berhenti. Tak apalah kau nak pergi dakwah, pergilah. Nanti sekali kami sekali-sekala kami ikut. Ha, lepas tu, yang ni macam biasa. Kalau kau tak ada, kami panggil orang lain kejap. Nanti kau balik ada ah, yang bayang dulu tepi dulu. Contoh. uh Tapi tak ada benda macam tu. Yang ada ah kau nak berhenti lah Marah berarti okay, lah. kan. Bebas ah. Situlah. Yes. Benda habis. Satu dunia satu Malaysia susah hati. Nazri, kenapa kau berhenti Rehan? Jangan. <laughs> susah. <laughs> Betul semua orang cakap macam tu. Hmm. Akhirnya orang dakwa, tak kira kawan-kawan macam nak jangan berhenti, jangan nak pegau. Saya dah masuk dah dan saya dah berubah dari Iron Man dah. <laughs> Apa orang cakap pun siapa ni kita dakwa? Gitu je. Hmm. Ah, tu dia saya mula jadi gila tu. Tunggu buat kata kerja tak dapat dapat duit. Di hmm, pasar lah bazar Ramadan tak tabung. <laughs> <laughs> Gara-gara idea kawan lah tu. Hmm dia orang selalu buat program dakwah kat sini dia orang selalu cari duit kalau bulan puasa pergi bazar madan ha, ah, okay. tu aku ikut tu kita satu tim juga sebenarnya ha, buat lah Alah orang popular buat macam tu Tak kerja gila Memang gila kan Apa dah jadi Razri minta sedekah Tak peduli Yang janji aku boleh cari duit Nak mulakan cari tanah ke apa ke Alah bapak mentua saya kat belakang tu sambut Saya nak buat sekolah Saya nak sangat buat bangun sekolah ni buatlah sini ya. Sekian. <laughs> Oke. Okay. Oke, okay, sudah selesai videonya dan itulah tadi penjelasan daripada Ustadz Nazri Johani ya keluar daripada raihan ya memang betul-betul mendapat bisikan ya untuk senantiasa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala karena katanya di negeri Sabah itu memang ilmu ataupun istilahnya Islam di sana macam kurang ya kurang daripada istilahnya pengamalan dan lain sebagainya wallahu alam saya kurang tahu mari kita doakan Ustaz Nazri Johani ini agar senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan dan juga istilahnya kebahagiaan fid din wa dunyal akhir saudara diberikan rezeki yang bermanfaat, rezeki yang berlimpah sehingga dapat menyebar luaskan dakwahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Bagaimana komentar daripada teman-teman sekalian? Silahkan komen di bawah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.